أعيد التلقيم احذروا عند إشارتي أراقب هنا احذروا اهدأوا كشف المنطقة مستقيم رصد عدو في B. ثبت المدفع آخر لاعب باق تبقت 30 ثانية سقطت لسبايك تي بي فقط عشر ثوان تبقى عدو واحد ترقى ترقجات معادية إلى مستواي سأقضي عليها تولوا إلى المجهول حجب الرؤية مت اضع الحارس عدو في منطقة تولد المدافعين كشف المنطقة أعيد التلقيم away now. تبقى عدو واحد مستحيل إننا متماثلتان لم يتمكنوا من قتلنا والآن أصبحوا في عداد الموت تبقى عدو واحد وأنا بإمكانك قتلي ما رأيك يا درون؟ مستعدة للتحليق؟ أعيد التلقيم Uh, does anyone want Vandal skin? ظلال متحركة. ظلال متحركة. أعيد التلقيم. أعيد التلقيم. رصد عدو في بي. احذروا. مات. تم نشر الساتر تم نشر الساتر ازرعوا لسبايك عدو واحد سهلا ولكن لهذه الدرجة سلاح هنا سلاح هنا ظلال متحركة قبل نشوف الساتر عدو في منطقة تولد أعيد التلقيم عزتي قتل آمن ال spike لدينا سقطت ال spike في الوسط واحد قلب البص تبقت عشر ثوان السبايك بحوزتي حافظوا على توازنكم حتى النهاية اتفقنا؟ جيد أعيد التلقيم Uh, Silva, do you want to really cool fence him? واحد spike سقطت ال spike في الوسط ازرعوا ال spike شاهدوا هذا ال spike سقطت ال spike لدينا ازرعوا سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد يبدو أنني كنت الأقوى ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ هنا أعيد التلقيم إشارتي ازرعوا السبايك أضع قنبلة سر أضع قنبلة سر أطلقت قنبلة سر لن يموت حلفائي يخافون لن تروا شيئا وجدتهم آخر لاعب باق أطلقت قنبلة سد سارة سوفا من الأرض أداء رائع تذكروا أن أسلحتكم مجرد أدوات فلا يمكنكم إطلاقها دون التفكير أولاً هناك أعيد التوقيت حاول مجاراتي متحركة شاعر الرؤية ظلال متحركة سقطت السبايك في بي ابتعدوا عن طريقي أضع الحارس آخر آه، لاعب باقي نفذت الشحنات دمر المدفع مثالي ابقوا أشداء وتر القوس القتال يتطلب هذا هنا he's stacking a site. Omen and Jake come here. Orakli Una. Rossi da adunti, eh, rossi da adunti. احذروا عدو في منطقة لكم عدو واحد سلاح هنا سلاح هنا ستموت أريد سلب حياتهم لا أضع قنبلة سرد ال spike في B. تم نشر الزائر ال spike بحوزتي انظروا كيف سيخرجون تبقت ثلاثون ثانية وقعت ال spike آخر جولة في الشوط لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تشتري أعيد التلقيم وجدته آخر لاعب باق أداء رائع أوه واو أنتم سيئون يا رفاق تبديل طيب. الجبهات